niente da capire, dove non c'è più niente da spiegare, dove ogni logica è invertita, eppure il prete è andato a farsi benedire. Congiunzioni sfavorevoli che rendono gli avvoltoi nel paese dei